Iskoristite priliku da u svome domu osjetite četiri puta bolju rezoluciju od Full HD-a. U Inteku vas očekuju akcijske cijene 4K modela televizora. Intek.ba